周深参加南山音乐节，与谭盾合作演唱了三首歌曲，分别是《大鱼》《月光爱人》《我用所有报答爱》。在整个合作过程中，有一段谭盾对周深的评价：周深是乌克兰音乐学院毕业，节奏稳，音准，会跟乐队呼吸，具备所有古典音乐家具备的质量。虽然只有短短几句话。 但把它与听完周深现场演唱后的感受相结合，就能发现谭盾说出了周深现场演唱充满魅力的原因。原因之一，节奏稳，音准，要做到现场演唱如 CD，节奏稳是最基本的前提条件，也是最容易做到的。有些歌手因为天赋异禀。 可能没怎么学过唱歌，但也能靠着天赋让他唱歌非常的稳，而很多歌手在有一定天赋的情况下。 也可以通过多唱、多练、多学、多想达到这个程度。就如武功招式，只要有一定的练武天赋，勤加练习，外加师傅指点，把招式完整的打出来并不困难。原因之二，会跟乐队呼吸。如果说节奏稳、音准只是现场演唱有魅力的基础，那么会跟乐队呼吸就是很多歌手的追求。 甚至很多歌手终其一生都不能达到这个高度。看过的音乐综艺越多，应该越能理解为什么。毕竟很多歌手唱歌虽然稳定，但是没有情感，往往技巧很厉害，但人与歌是分开的。观众喜欢称呼这类歌手为“唱歌机器”，而一个会跟乐队呼吸的歌手已经做到了人歌合一，他们可以把一首歌曲完完整整的表达出来。 让观众充分接收歌曲所要表达的东西，要做到这点，除了天赋、努力，还要有悟性。这几点都做到了，才能算是真正的实力歌手，才能让现场演唱的魅力更大化。原因之三，融会贯通。如果说会跟乐队呼吸已经拦住了很多歌手，那么融会贯通就是音乐家与歌手的区别。周深在乌克兰音乐学院学习的是美声。 之后唱的是流行歌曲，周深在不断学习的过程中，把美声与流行做了很好的结合，把学校学到的东西用到了实践当中，这也让周深具备了古典音乐家的质量。要知道，《月光爱人》，我用所有报答爱，都是用古典的方式演唱。古典的方式，乐队已经不是为歌手服务了，而是一种并列的关系。与流行最大的区别就是编曲上。 古典的编曲气势非常强，如果歌手的实力不够，人声很可能被乐队压着，人们的注意力会被乐队吸引，而忽略歌手。甚至如同《月光爱人》那样的古典编曲，一开始就是气势磅礴，换成很多歌手可能连进歌都不知道在哪进。这也是为什么很少有歌手与古典乐队合作的原因。看看那些与古典乐队合作的歌手。 会发现很多都有很强的乐理知识，可以把多种音乐融会贯通，从而让演唱与乐队可以旗鼓相当。比如谭晶、刘欢等，而这些人无一例外都已经是音乐家级别的歌手。因此，谭盾点评周深具备古典音乐家的质量，是对周深最大的认可。而周深也用实力证明了自己值得这种认可。把这些原因结合起来。 就是周深现场演唱充满魅力的原因，也是周深每一次现场演唱都能引起很大反响的原因。真心希望有机会看一场周深的现场演出，体验一下那种魅力。 想你，不想。 Christ.